Io conosco il tuo nome, ma voglio sentirlo dire da te. Adesso mi metto a urlare, a cantare a squarciagola Lo scenario nuovo l'avete aperto voi sinceramente, nel senso è l'idea che è già di per sé innovativa. Vedere questi due spazi insieme, anzi tre, anzi quattro, mm, con tutti i pregiudizi che si possono avere tipo a teatro quando vedi uno schermo e dici eh beh però siamo a teatro eh, questo non è il cinema invece questo mi sembra un modo soft perché è in diretta però è reale noi ci nascondiamo i volti Vogliamo cancellare la comprensione, la compassione, tutto ciò che siamo stati. Questo è proprio mh, mm, particolare e interessante, come si dice, l'idea che ci sia una diretta reale, quindi vera, quindi tu stai facendo teatro, quindi fai vedere l'azione, però in luoghi diversi simultaneamente. Mi sono perso. D'un tratto sono finito in questa strada oscura, come se fossi sprofondato nel cuore della terra. C'è un'occasione un che un attore no, non ha, che il fatto stesso che vengano utilizzati dei, dei linguaggi, delle tecniche, mh, mm, che sono anche in un certo senso popolari, danno la possibilità di rivolgersi a un pubblico che magari in questo momento non esiste. Eccoti, madre, ti vedo, madre terra, madre sei tornato, finalmente! Credo che questa possibilità di recitare a distanza, in un altro luogo e di essere collegati con degli altri attori che stanno a loro volta in un altro luogo è una possibilità che il teatro tradizionalmente ovviamente non conosce e che quindi aprirà degli scenari nuovi. Cioè, mh, mm, e, e, penso che, che, che, sarà la ricerca a occuparsi di decodificare questo nuovo modo di fare spettacolo più che teatro. Quando c'era Valeria al Colosseo ho pensato che per il pubblico fosse eh, sia per eh, il luogo in cui si trovava che mh, mm, insomma, per la situazione fosse una cosa eh, speciale, insomma, magica in qualche modo. un mezzo tecnico così evoluto come può essere appunto tecnologie di rete, streaming eccetera eccetera sono difficili da gestire, difficili da mettere insieme e quindi spesso l'effetto che fanno verso una comunità che magari non ha un background scientifico necessariamente tecnologico molto avanzato è di repulsione, quindi o ci si concentra troppo sul mezzo, se vuoi questo è l'effetto che fa invece alla comunità tecnologica, o viceversa ci si allontana quasi impauriti da qualche tipo di mostro che non si riesce a domare. come, come sempre accade con, con, la tecnologia, nel momento in cui la tecnologia diventa trasparente, diventa una lente no? di fronte da una parte all'occhio di un creativo, allora questo, quello che, che, quel creativo vede e può far vedere a, a, agli spettatori, al resto del mondo, in qualche modo è un mondo, uno spicchio di mondo, uno spiraglio di mondo aumentato, qualcosa di più. In questa visione io vi accolgo mi lascio attraversare come una vecchia esperta in compromessi, negoziazioni. <laughs> I secoli mi hanno insegnato a trattare sempre le condizioni vecchia Europa. In particolare questo sistema di ehm, poter dialogare in luoghi diversi e dunque forse anche in appunto nazioni diverse contemporaneamente sia eh, un'opportunità straordinaria. Il Guardiano difendeva anni di lavoro per portare alla luce la bellezza, il passato, anche il tuo passato e se tu lo studiassi il passato capiresti chi sei, smetteresti di sbraitare, cominceresti a parlare, siete ignoranti. E, e, e siamo ricchissimi di, di tutti questi monumenti che in questo modo possono mh, essere abitati e, e anche eh, entrare in dialogo reciproco e questo è un, un valore molto, molto grande. L'esperimento mm, del GAR con Giorgio Barberio Corsetti e mm, con Vattore K ha eh, significato una convergenza importantissima, cioè di istituzioni scientifiche, di un pool di istituzioni scientifiche che eh, si mettono a disposizione del progetto di un artista e questo in Italia, insomma se vogliamo sottolineare in Italia, non è mh, mm, usuale. Quello che è stato importante è, dato una possibilità tecnologicamente avanzata, la banda larga che voi avete messo a disposizione, eh, innestare su questa possibilità un progetto drammaturgico con un senso. Danzo, immobile, eternamente.